Саски победил, Учиха и Тачи мертв. Что? Я не верю этому! Шутка. Вполне ожидаемо. До скорого. Sasuke hat diesen Kampf gewonnen. Seine Kräfte sind wirklich enorm. Was? Das kann ich gar nicht glauben. Das war nur ein Scherz. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wow Ça alors, je ne le crois pas. Non, je plaisante. C'est exactement ce que j'attendais. À bientôt. Sasuke ha avuto la meglio, Itachi. Ha lasciato questo mondo per sempre. Che cosa? Mi prendete in giro? È uno scherzo, vero? Come avevo previsto.